¿Qué hace, mi hijo? Aquí aburrido. Camínese, se aburre allí trapeando. Venga, les explico que es fácil para cuando yo haga falta. No. Ah. Bueno, entonces primero mojamos el piso. Listo. Con esa agua no. con la que yo tengo allá de la lavadora. A desperdiciar como si fuéramos millonarios. Listo, ahora echamos un poquito de jabón. De ese no, no ve que ese es para la ropa, ese es más caro. Entonces, ¿cuál? Del otro, el que no tiene la bolsita bonita. Ay. Ande, a ver, restriegue con la escoba. ¡Con esa no! ¡Preste! ¡No ve que sale de como tiene las cerdas de bonitas. Es, con esto. Que tiene las cerdas todas despelucadas y viejas. <laughs> De a ver. Restregue suave, no me vayas a picar las paredes. ¿Listo? Ahora recoja jabón con el trapero antes de que se seque. ¡Se me puso! ¿Qué? Pues que ese no es el trapero. No lo ve nuevo, ese es el trapero de secar. Es el otro. Es este que tiene el cabello maltratado. Hágale a ver. Pásalo bien hasta acá, hasta acá. Escúralo. Escúralo, juáguelo y lo pasa otra vez. ¡Escúdalo! ¡Pásalo otra vez! ¡Que te va a sacar el piso con todo el jabón ahí! ¡Hágale! ¡Pásalo otra vez! Y lo juega y lo pasa y lo escurre hasta que salga el agua cristalina. Ya sí, listo, ya pasen de secar y ya se acabó ya. Tan difícil. ¿Sí ve lo fácil que fue? Sí, gracias. Hágale a ver, comparta el video y dale like a la página Jonathan Clay. Y suscríbase. Hágale a ver, mira.